para hacer el recorrido en la fecha de hoy, 30 de agosto de 2015, conmemoración por las víctimas detenidos desaparecidos de nuestro corregimiento y sus veredas. Vamos a situarnos en la parte alta del cementerio y de allá salimos nuestro recorrido. Estamos invitándolos muy cordialmente para que nos acompañen en este día de hoy, acto conmemorativo del Pueblo Bello las víctimas del detenido desaparecido este de nuestra región.